Maydan. Para, gufti. Paqueta do Sade que vem na cara. Olha Não, tem que زیرا چند شد زیرا زیرا چند شد زیرا هنسان توانو بکلی کلون یک جامعه ماده شد مخواجو پنزد شد سی پارت ما پنزد منا نمویشو خوب Thank you. Yani Dilara bugün. İçine salçı şişe. Savcı kança bozdu savcı? Kör yarısı. Ozan kılı. Kör yarı. Bu çol ozan kılı. Go'shtlar qancha bo'ldi aka? 65. 65. Qo'y go'shti? Go'shti go'sht bilan 60 so'm. Marhamat. معنا كاش زمان صور ҳамон сеона мехри роҳати ҷонакачирчир мекунӣ 99 дарба 2 миллион дарба Бира мехни ба хат чи рас мекни ҷа. Гам не. Чанд та ҷа, се та ду та. Гам не. Кинҷонаша чи мехни? Кинҷонаша ка ба мехни гирта ки худар бузунанда мебанди. Давон се дона. Чи тугро? Алло худо нигаҳбон да ки. Ина апара чаша аваша повардо. Айна кумлар. Ик кинҷонаша? Чаш ду. Фойда дора. Баре бухндар, биндар, фойда рамаша. Хайте, хайте. ایره پنجا سوم کته؟ پنجا سوم مرحمت مصافی رو تماشا کنیم برای هزار درده دوار یه مهمون چل سوم بگیر دعا بکن این گام نیست کتر سودا؟ بله بله بله برای کورا کار 18 сума? 28 сума. Бодрин чи? Бодрин 6. 8 сума. Ин ангура ки? Айму, айму. Чан чи ангура? 8 кило. 8 кило да? Ин помидоро чан чи? 8 сума. Агой анор чан чи? 7 сума. Ин сево чи? помидор чи ака помидоро шашно ашт руғано чи ашт руғано ака панҷ литра ҳаштод сум пахта симичка не симичка панҷ литра ҳаштод завод куҷа دلی کرای؟ دی دونی لیتره چلی دسم نو پانجوس بیش پانجوس نم؟ بیش چند سال بیس چلی بیس بنا Pansın çorsun. Donaş pansın mı? İş çorsun. Düşan çorsun. Düşan Ya Yani görüyor çan şey görüyor. Pansın. İşçi. Pansın. Zeli çan şey zeli. Panjo dirham. Panjo سودانسی هست آنها زرگوش شو سی سوان سی بیا بودا چند سد دکر؟ ای خروزا چی مرغو؟ یوتوب یوتوب ما ایلا خواهر بیا